chover. Estou canso. Tiven que tra traballar na horta e agora doenme todos os osos. collen todo recto. E cando chega unha casa vermella... Sí, sí, a casa do pendo do cornís. Colle dereita e logo a esquerda e a tres kilómetros xa chega, vila. Eh, eh! Vostede coñece a María Victoria Moreno, a xeada deste ano das letras galegas? Pois claro, foi unha rapaza moi lista. Estudou bacharelato en Barcelona e ali aprendeu moitos idiomas, como o catalán e o francés. Máis tarde foi a Madrid e estudou Filoloxía Románica na, na Universidade Complutense. Canta razón ten? Bueno, macho, que teño que marchar. Ade! Ade! De que estábamos a falar? De María Victoria Moreno. Foi en Madrid, onde botou o mando e logo casou. Como se chamaba? Luis Jazz. Ele era cego, ele traballaba na ONDE traducindo libros de francés e lendo para os cegos. <laughs> literatura galego. Gustáballe moito a nosa lingua. Sí, e sabedes, daba cursos de galego a xente que non podía estudar. Unha? Unha? Sí, é que Sabedes que libros escribiu María Victoria Moreno? Bom, eles non saben diso. Eles só saben de móviles e de videoxogos. Ten razón. mentira, mentira. Escribiu Maravianzo. O seu primeiro libro en galego e outro máis que xa non me acordo. Eu ah, sei outro. O Catavento, seu libro que está protagonizado polas galiñas os paxariños. Tamén, tamén escribiu Leonardo Fontaneus, o seu libro preferido. Escribiu moitos libros, foi moi boa escritora. E tamén tivo unha libraría. Moi ben, rapaxes! Que listos sodes! Venga, a xogar! Que tal? Vai calor! De que fala vostede? De María Victoria Moreno. Gustáballe moito dar clases en galego. Eh, xomilou no ano 2002 detectaron que un cancro de mama. Que mama! Escribiuse un libro que se chamaba Diario da Luz y a que trataba a súa experiencia co cancro de mama. Despois casó con Pedro Fernández, un mariño mercante. Sí, e tamén escribiu en 2005 un libro que se titulaba Eu canto, ti cantas. E uns anos despois morreu na súa querida vila pontevedrense. Chiamare es esempio preciso ¿Qué es ¿Qué tan famoso. Espera, espera Espera, ti, e quién me sorprendió. Parece que